Բարև ձեզ։ Սա Fibonacci sequence-ն է կամ Fibonacci շարքը համարների։ Ինքը ոնց է աշխատում, ամեն թիվը իր նախորդ երկու թվի գումարումն է։ Այսինքն, եթե մենք սկսում ենք 0-1-ից, հետո գումարում ենք 0-1-ի հետ ստանում ենք 1, 1-ը 1-ի հետ ստանում ենք 2, 1-ը 2-ի հետ ստանում ենք 3, 2-ը 3-ի հետ 5 եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Թվարկելով այս ուրեմն Fibonacci շարքը, մենք տեսնում ենք, որ էլի, քանի որ մենք ծրագրավորենք, մի 0-ից ենք սկսում, տեսնում ենք, որ ուրեմն առաջին թիվը դա 0 տեղում է, մեկը 1 տեղում է, այս մյուս մեկը 2 տեղում է, հետո 3, 4, 5, 6, 7, 8 եւ այն եւ այն եւ այն։ Հիմա վարժություն։ Եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի այս թիվը, այսինքն իր տեղը Fibonacci, բայց կվերադարձնի հենց Fibonacci թիվը, այսինքն, եթե ես տամ 0, 0 տեղը, տեղը մուտքը լինի 0, ելքը պետք է լինի 0։ Եթե մուտքը լինի 8, ելքը պետք է լինի 21, մուտքը լինի 11, ելքը 89 եւ այլն եւ այլն։ Ես կառաջարկեմ ուրեմն վիզիոն կանգնացնեք այս բանին, բաժատակ եւ փորձեք ինքնուրույն գրել այս ֆունկցիան։ Հետո նոր շարունակեք նայել մնացածը։ Մի քանի լուծում կա այս Fibonacci ֆունկցիային, որից մեկը հետեւյալն է եկեք կոնկրետ մի հատ օրինակ ուսումնասիրենք, որ տեսնենք ոնց է նա աշխատում։ Եկեք պատկերացնենք, որ կանչում ենք fib-ը 4 ինդեքսով, okay։ Այդ բaragայում ոնց կաշխատի։ Ուրեմն նախ եւ աջ այս if-ում մենք ստուգում ենք թե այդ n-ը, այդ 4-ը, հա, ավելի քիչ է քանս 2, թե չէ։ Եթե ավելի քիչ է, ամիջապես վերադասնում ենք հենց այդ ինդեքսի արժեքը։ Ինչու՞, որովհետև 0-ի Fibonacci-ն 0 է, 1-ի Fibonacci-ն 1 է, okay, նենց որ հենց նույն ինդեքսը մենք վերադասում ենք որպես իր համապատասխան արժեքը։ Բայց քանի որ n-ը այս օրինակում 2-ից քիչ չէ, քանի որ նա 4 է, մենք շարունակում ենք առաջ։ Ստեղծում ենք երկու փոփոխական՝ cur եւ prev։ cur հիմիկվա, prev previous նախորդ։ Եվ վերագրում ենք ուրեմն curry-ին 1, prev-ին 0։ Ահա, խնդրեմ, ուրեմն prev-ը ուրեմն հողում է դեպի 0, curry-ը դեպի 1, չէ՞ հետո ուրեմն մենք ստեղծում ենք for loop, որտեղ որ ստեղծում ենք i, որը սկսում է երկու ինդեքսից, այստեղից։ Եվ ստուգում ենք իհարկե i ավելի քիչ է կամ հավասար 4-ին, իհարկե այո, նենց որ շարունակում ենք loop-ի մեջ։ Ստեղծում ենք temp փոփոխական եւ ուրեմն իր մեջ դնում ենք curry եւ prev-ի գումարումը։ Այսինքն գումարում ենք սա եւ սա եւ ստանում ենք սա։ և սա okay, այդ որ ստանում ենք, հետո ընդհանրապես մենք ուրեմն prev-ի մեջ վերագրում ենք curry արժեքը, curry մեջ վերագրում ենք temp-ի արժեքը եւ մեր արժեքները պուպ միա տենկում են գնում։ Հետո, քանի որ մենք էլի մտնում ենք for for loop-ի այս մարմնի մեջ, i++-ը i-ը ուրեմն մի հատ n կոմա տալիս, չէ, այնպես որ i-ը արդեն դառնում է 2-ից դեպի 3։ Ստուգում ենք 3 ավելի քիչ է, կանց հավասար 4, այո, ավելի քիչ է այս օրինակում, այնպես որ մենք շարունակում ենք էլի ստեղծում ենք temp փոփոխական, որի մեջ վերագրում ենք cur plus prev, այսինքն գումարում ենք սա եւ սա, 1-ը եւ 1-ը եւ ստանում ենք 2, չէ՞։ Եվ հետո ուրեմն էլի prev-ի մեջ դնում ենք cur-ը, cur-ի մեջ դնում ենք temp-ը եւ նորից մեր այդ երկու հղումները պուպ գնում են մի հատ դեպի աճ։ Էլի i++, այսինքն i-ը դառնում է 4, եւ ստեղ անում ենք ուրեմն temp-ի մեջ դնում ենք curry curry եւ prev-ի գումարումը, այսինքն այս անգամ 1 գումարած 2, որը մեզ կտա 3։ Ուրեմն prev-ի մեջ դնում ենք curry, curry-ի մեջ դնում ենք temp-ը, էլի մեջ այդ երկու հղումները գնում են մի հատ դեպի աճ եւ նորից i++, որը դարձնում է մեր i-ը 5 Եվ ստուգում ենք 5 ավելի քիչ է, կանց հավասար 4։ Իհարկե ոչ, նենց որ մեր for loop-ից դուրս են գալիս, եւ վերադասում ենք curry s-ի արժեքը, որը կլինի 3։ Այսինքն fib 4-ը վերադասնում է 3, որը ճիշտ է։ Հիմա time complexity-ն այս ալգորիթմի ովն է։ Ինչու, որովհետև այս այս loop-ի պատճառով, հա։ Ճիշտ է, n-2-ը, քանի որ մենք երկրորդ ինդեքսից ենք սկսում, բայց այդ -2-ը մեծ եղանակ չի փոխում, կոնստանտ է, այնպես որ հանում ենք նրան ով-ն space complexity-ին O-ով 1 է։ Ինչու, որովհետև ոնց որ փոփոխ 1, 2, 3, 3 փոփոխական ենք ստեղծում, իսկ այս փոփոխականը ստեղծում ջնջում, ստեղծում ջնջում։ Հենց որ միևնույն ժամանակ մենք մաքսիմում ունենում ենք 4 հատ փոփոխական, չէ՞, որը կոնստանտ է, հենց որ O-ով 1։ Հենց որ այս ալգորիթմը բավականին լավ է աշխատում եւ բավականին արագ է։ Հիմա Ուրիշ լուծում էլ կա, բայց միջև խորանալ այդ լուծումի մեջ, եկեք ուսումնասիրենք Fibonacci sequence-ը։ Ուրեմն պատկերացրեք, ես ձեզ տամ fib 6, չէ՞, դե fib 6-ը ոնց են հաշվարկում։ Դե fib 6-ը պետքա որ վերադասնի 8, չէ՞։ Բայց 8-ը հաշվարկելու համար մենք պետք է հաշվարկենք 3-ն ու 5-ը եւ գումարենք իրար։ Ճիշտ է։ Դե բայց դա նշանակում է, որ մենք պետք է որպեսի սա հաշվարկենք, մենք հաշվարկենք fib 5-ի արդյունքը, Եվ FIB 4-ի արդյունքը, չէ՞։ FIB 4-ի արդյունքը 3 է, FIB 5-ի արդյունքը 5 է, եւ եթե նրանց գումարեմ, ես կստանամ FIB 6-ի արդյունքը։ Նենց որ FIB 6-ը հաշվարկելու համար ես կարող եմ վերցնեմ FIB 4 եւ գումարեմ FIB 5 եւ ստանամ FIB 6-ի արդյունքը, որը կլինի 8, չէ՞։ Հիմա այս 4-ն ու 5-ը նույնն է, ինչպես որ այս 6-ը անեմ մինուս 1 և մինուս 2, չէ, 6 մինուս 1 կտա 5, 5-րդ ինդեքսի, չէ, 6 մինուս 2 կտա 4, 4 ինդեքսի, այսինքն մենք կարող ենք ասենք, որ ֆիբ 6 մինուս 2-ը գումարում ենք ֆիբ 6 մինուս 1-ի հետ և ստանում ենք ֆիբ 6-ի արդյունքը, քանի որ դա նույնն է ինչպես որ ֆիբ 4, որը կտա 3, գումարած ֆիբ 6 5, որը կտա 5, որը եթե գումարենք, կստանանք 8, չէ՞։ Դա ստացվում է սա։ Սա recursive ֆունկցիա է, recursive լուծում է, որը աշխատում է նույն ձևով։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք կանչենք օրինակ այս n-ը 6-ով, չէ, այսինքն այս 6-ը գա ստեղ, Պարզ է, որ 6 ավելի քիչ չի քան 2, եթե ավելի քիչ լիներ քան 2, ամիջապես հենց իրեն կվերադասնենք։ Ինչի, որտեվ եթե 0 տանք, 0 կվերադասնենք, 1 տանք, 1 կվերադասնենք, չէ՞, այդքանը պարզ է։ Դրանից հետո ինչ ենք անում։ Մենք անցնում ենք fib, հաշվարկում ենք fib n-1, այսինքն սա։ Չէ՞, այսինքն մենք հաշվարկում ենք fib 5-ի արդյունքը 0.5 Եվ դա գումարում ենք ֆիբ n-2, այսինքն եթե n-ը 6 է, 6-2-ի արդյունքը, որպեսզի ստանանք սա։ Եվ նրանց գումարում ենք իրար, այսինքն 3-ը 5-ի հետ գումարում ենք, որպեսզի ստանանք 8։ Այդքան բան։ Հիմա եկեք ավելի խորը հասկանանք այս ֆունկցիան, այս recursion-ը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն նայեք, առաջին անգամ երբ որ մենք աճում ենք fib 6-ին, չէ՞, Ինքը գալիս է ստեղ, ստուգում է ավելի քիչ է քան 2, ոչ իհարկե, նենց որ ինքը ինչ է անում, կանչում է fib n-1։ Խնդրեմ, ու n-1 եղավ 5, չէ, նենց որ մենք մտնում ենք fib 5-ի մեջ։ Ստեղ։ Fib 5-ը ինչ անում, ստուգում է 5 ավելի քիչ է քան 2։ Ոչ, նենց որ ինչ է անում, ինքը կանչում է fib 5-1, այսինքն fib 4։ Fib 4-ը ինչ է անում, ստուգում է 4 ավելի քիչ է, քան 2։ Հա, այնց որ կանչում ենք fib, ուրեմն 4-1, չէ, որը եղավ fib 3, խնդրեմ։ Fib 3-ն է գալիս, ստուգում է 3 ավելի քիչ է քան 2։ Հա, այնց հա։ որ կանչում ենք fib 3-1, որը եղավ fib 2, չէ։ Fib 2-ը գալիս է ստեղ, ասում է 2 ավելի քիչ է քան 2, ոչ, այնց որ կանչում ենք fib 2-1, որը կանչում է fib1, չէ՞։ Հետո մեկը գալիս է ստեղ, ասում է 1 ավելի քիչ է, քան 2։ Այո։ Այս մեկը այո, նենց որ վերադասնում ենք n, որը 1 է, չէ՞։ Նենց որ դրա արդյունքը լինում է 1։ Խնդրեմ, հեսա։ Okay։ Քանի որ դա վերադասնում վերադառնում է, հետո այս fib2-ը կանչում է հաջորդին, որը ինչ է, ուրեմն 2 2, չէ՞։ 2 2 եղավ 0, նենց որ կանչում է fib0-ով, 0-ն, քանի որ ավելի քիչ է, քան 2, վերադասնում ենք հենց 0-ին, հենց որ 0։ Քանի որ ձախնել, աչնել ֆիբ 2-ի հաշվարկած են, ինքը նրանց գումարում է, այսինքն սա գումարում է սրա հետ, այսինքն սա գումարում է սրա հետ եւ ստանում է 1, այսինքն ֆիբ 2-ի արդյունքը 1 է։ Ֆիբ 3-ը, քանի որ սա վերադասնում է, Հետո նոր կանչում է աջ կողմինը, նենց որ կանչում է ֆիբ 3 2, որ եղավ ֆիբ 1 չէ։ Fib 1-ը վերադասնում է 1 եւ այդ պահին, քանի որ սա վերադասնում է, Fib 3-ը արդեն ասում է, okay, ցախինն էլ գիտեմ, այսինքն սա էլ գիտեմ, սա էլ գիտեմ, ցախին էլ գիտեմ, աչին էլ գիտեմ, գումարեմ իրանց 1-ը 1-ի եւ ստանում եմ 2։ 4 այդ ժամանակ սա էլ է վերադասնում եւ 4-ն է կանչում արդեն ուրեմն 4-ը կանչում է 4 2, այսինքն fib 2 Fib 2-ը գալիս է ստեղ ու ասում է, օքեյ, 2-ը ավելի քիչ է, քան 2։ Ոչ, նենց որ կանչում է Fib 2-1 է տեղավ 1, չէ՞։ Եվ Fib, մի րոպե, ահա, խնդրեմ, որը վերադասում է 1, հետո նոր ինքը կանչում է ուրեմն 2-2 վերադասում, տալիս է 0, իր արդյունքը լինում է 0 եւ իհարկե 1 գումարած 0 տալիս է 1, հետո 2 գումարած 1 տալիս է 3, նենց որ fib 4-ը արդեն հաշվարկում է իր արդյունքը և ստանում է 3։ Ուսեն շարնակում ենք, հետո ուրեմն fib 5-ը, քանի որ արդեն ձախ կողմինը հաշվարկում է նոր կանչում է աչ կողմինը, այսինքն նայք, սա ձախ կողմին է, սա աչ կողմինն է, չէ, նենց որ սկզբից նա ձախն է հաշվարկում, երբ որ ստանում է արդյունքը, նոր կաչվում է աչին, երբ որ աչն էլ ավարտում է, նոր երկու արդյունքները գումարում է իրար։ Նենց որ այս պարագայում ինքը ֆիբ 5-ը կանչում է ուրեմն 5-2, որը եղավ 3, չէ, սա է։ Հետո նոր ուրեմն 3-ը եկավ ստեղ, ավելի քիչ չի քան 2, նենց որ ֆիբ 3-1 եղավ ֆիբ 2, ֆիբ 2-ը հետո կանչում է ուրեմն ֆիբ 1 ստանում է 1, հետո կանչում է իր աչ կողմինին, չէ, այսինքն 2-2 եղավ 0, ֆիբ 0, որը վերադասում է 0, գումարում է իրենց արդյունքը եւ ստանում է 1 Fib 3-ը հետո իր աջ կողմինին է կանչում, 3 մինուս 2 էղավ 1, չէ, Fib 1, որը վերադասնում է 1, այդ պահին արդեն Fib 3-ը ստանում է և ձախ և աջ կողմի արդյունքները, այսինքն և սա, և սա, իրենց գումարում է, 1 գումարից 1 ստանում է 2, վերադարձնում է, այդ պահին Fib 5-ը ստանում է և ձախի և աչի, 3 և 2, իրենց գումարում է և ստանում է 5 Եվ նույնպես ուրեմն FIB6-ը, քանի որ արդեն ամբողջ իր ցախ կողմը այս մասը հաշվարկել է, նա անցնում է իր աջ կողմին եւ կանչում է ուրեմն 6-2, որը եղավ FIB4, չէ՞։ FIB4-ը, երբ որ գալիս է 4-ը ստեղ, ավելի քիչ չի քան 2, նենց որ գալիս է ստեղ 4-1 եղավ 3, չէ՞, նենց որ FIB3, FIB3-ը ուրեմն կանչում ենք FIB3 3 մինուս 1, այսինքն ֆիբ 2, ֆիբ 2-ը կանչում է ֆիբ 2 մինուս 1, որ եղավ ֆիբ 1, որը արդեն տալիս է պատասխանը, եղավ 1, չէ՞։ Այդ ժամանակ ուրեմն ֆիբ 2-ը կանչում է իր աջ կողմինին, որը եղավ 2 մինուս 2, չէ՞։ Եվ դա արդեն վերադասում է 0, քանի որ ֆիբ 2-ը ունի եւ ձախ եւ աջ կողմը, իրենց գումարում է եւ ստանում է 1 ֆիբ 3-ը հետո կանչում է ուրեմն ֆիբ 1, չէ՞, քանի որ 3 2 եղավ 1, որը ստանում է 1։ Այդ ժամանակ ինքը ունի եւ ցախի եւ աչի արդյունքը ստանում է 2։ Ֆիբ 4-ը արդեն ունենալով է սաղ ցախ կողմը սկսում է կանչել աչ կողմինի, այնց որ 4-2 եղավ 2, չէ՞, այնց որ ֆիբ 2 Ֆիբ 2-ը գիտենք ոնց է հաշվարկում, մի հատ 1-ը կանչում ֆիբ, հետո ֆիբ 0 է կանչում, գումարում է իրենց արդյունքները, ստանում է 1, այդ ժամանակ արդեն էս ֆիբ 4-ը ունի եւ ցախի եւ աչի արդյունքը, գումարում է իրենց եւ վերադասում է 3, Այդ ժամանակ մեր ֆի 6-ը արդեն ունի եւ ցախի եւ աչի արդյունքը, գումարում են նրանց եւ ստանում է 8։ Եվ ահա, մենք ստանում ենք մեր վերջին պատասխանը։ Այս recursive լուծումը նրանով է լավ, որ ինքը շատ պարզ է, հա, շատ փոքր է, շատ ավելի քիչ կոդ է, քան նախորդ մեր ալգորիթմը, բայց ունի որոշ խնդիրներ։ Իր time complexity-ին երկուսը n աստիճանի է, հա, դա exponential աճ է։ Ինչու, որովհետև հաշվակների քանակը ասես ծառի պես, ինչպես տեսնում եք, մեծանում է, որը բավականին թանկ է նստում, հա, մեր վրա։ Space complexity-ն O(n) Ինչու O(n), դե նայեք, ուրեմն ամեն անգամ մենք որևէ ֆունկցիա կանչում ենք, ինքը մեր stack-ի վրա ավելացնում է մի հատ stack frame կամ ինչ որ հիշողության բլոկ, որի մեջ պահում է ամեն ինչ, ինչ որ կապ ունի այդ ֆունկցիայի մեջ, այդ ֆունկցիայի հետ, չէ՞։ Իսկ դա ինչ է ստացվում, որ այս ֆունկցիան կանչում է այս ֆունկցիային, որը ավելացնում է եւս մեկ հատ հիշողության բլոկ, որը կանչում է այս այս ֆունկցիային, որը ավելացնում է եւս մեկ հատ բլոկ, հետո իրեն, հետո իրեն, հետո իրեն։ Սենց հավաքում է։ Այսինքն այս օրինակում օրինակ սա սա սա սա սա սա կանչում են իրեր, իրար, հետեւաբար ստանում է մեր stack-ի վրա 6 հատ հիշողության բլոկ։ Հետո երբ որ սա ավարտում է, իր հերշողության բլոկը, իր stack frame-ը դուրս է գալիս։ Հետո նոր ինքը կանչում է իրեն, նոր այս fib 0-ի բլոկն է ավելանում stack frame-ի վրա, երբ որ նա ավարտում է, նորից pop է արվում եւ նորից գալիս ենք ստեղ, ինքն էլ է ավարտում իր հիշողությունն է դուրս գալիս։ Հետո գալիս ենք ստեղ իր fib 1-ի հիշողությունը գալիս է իր վրա։ Ամենաշատ, ամենաբարձր վիճակում, որը մեր stack-ը կարող է հայտնվի, հայ, Դա ամենախորը վիճակն է։ Իսկ ամենախորը վիճակը այս ծառի հենց 6 է, չէ՞, այս օրինակում, հա, այս եղավ 1 stack frame, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, 6-րդը։ Այս հենց ավարտում է, հանում ենք իրան, նոր իրան ենք ավելացնում, չէ՞։ Հետևաբար ամենամեծ վիճակը, ամենախորը վիճակը, որ մեր stack-ը կարող է հայտնվի, դա այս օրինակում 6-ն է։ Իսկ քանի որ մենք 6-ը պատկերացնում ենք որպես փոփոխական n, ամենախորը վիճակը n է, հետևաբար մեր space complexity-ն O of n է։ Հիմա O of n-ը space complexity-ն վատ չի, ինչպես տեսնում եք, սա կանաչ է, հա, սա ամեն ինչ լև է, բայց երկուսը n աստիճանի, դա ինչպես տեսնում եք, exponential աճ է տալիս, okay, որը խնդիր է, դա նշանակում է, որ այս ալգորիթմը չնայած կոկիկ էր, սիրուն էր, լավներ, ինքը իրականում պրակտիկ, եթե մենք օգտագործենք, իբրև բավականին դանդաղ կարող է աշխատել։ Հիմա, սա այս ամենը տեսությունն է, չէ՞, big O notation, time complexity, եկեք պրակտիկ տեսնենք այս ալգորիթմը ինչպես կաշխատի իրական կյանքում։ Ուրեմն ստեղ ինչ եմ արել, ստեղ ստեղծել եմ այդ մեր Fibonacci ֆունկցիան, մի հատ alert եմ արել, որտեղ որ կլինի here, here we go, որպեսզի հենց այդ բանին, երբ որ այդ կոճակը սխմեմ OK, որ այս dialogue-ը, այս պատողանը անհետանա, ինքը ամիջապես հաշվարկի FIB 10-ը եւ ցույց տա իր պատասխանը։ Հենց որ եկեք տեսնենք, օրինակ FIB 10-ը ոնց կաշխատի։ Uh, here we go, բառաստ ու գնացինք։ E։ Հա, ագին արագ էր։ Կարող է այս time complexity-ն սխալ էր, կարող է այդ ամեն ամբողջ տեսությունը սխալ էր, Դե եկեք մի հատ ավելի մեծ թվով, թեկուզ 20-ով։ Եկեք տեսնենք 20-ով ոնց կաշխատի սա։ Պարաստ ի գնացինք։ Լավ էլ արագ է աշխատում։ Կարող ես time complexity-ին այս ամբողջ տեսությունը կամ կոմպյուտերային գիտության սխալ է։ Եկեք մի քիչ ավելի մեծ թվով, թեկուզ 40-ով, ինչու՞ չէ։ Աշխատացնենք։ Պարաստ ի Okay, մի քիչ ավելի դանդաղ էր, բայց մի քիչ։ Լավ, իսկ 40 օրինակ 3-ով։ Եկեք աշխատացնենք։ Պարաստ, գնացինք։ Դեռ գնում ենք։ Դեռ հեսա մի րոպ։ Ահա, եկավ։ Պատկերացացիք, չէ՞։ Տեսակ տարբերությունը 40-ի ու 43-ի, որտեղ ինքը էքսպոնենցիալ աճում է։ Հիմա պատկերացեք 44, 45-ը ինչքան տևել, ել չեմ ասում 100 կամ 1000։ Իսկ այս սովորական loop-ով ալգորիթմը, որը աշխատում էր O of n ժամանակում, եկեք աշխատացնենք, գիտեք ինչ, ոչ թե 43-ով, այլ եկեք հաշվարկենք, չգիտեմ, 100-ի տեղը, հա, Fibonacci 100-ի տեղում Եկեք աշխատացնենք, պարաստ, գնացինք։ Всё, հաշվարկեց։ Այդքան բան։ Պատկերացրեցիք։ Այսինքն ինչպես տեսնում եք, այդ big O notation-ը, այդ time complexity-ն շատ կարևոր է եւ արժի լավ հասկանալ, որպեսզի գնահատել ալգորիթմները, իրենց արագությունները։ Հիմա իրականում լուծում կա, թե ինչպես կարելի է այս ֆունկցիան ավելի արագացնել։ Ուրեմն եկեք ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ շատ անգամ մենք fib ֆունկցիան կանչում ենք նույն մուտքով եւ նորից հաշվարկում ենք անիմաստ։ Օրինակ, ստեղ հաշվարկում ենք ֆիբ2, չէ՞, ու ստանում ենք 1։ Ստեղ մենք նորից ենք հաշվարկում ֆիբ2, ստեղ նորից։ Ավելին ասեմ, ստեղ մենք հաշվարկում ենք ֆիբ4-ը, չէ՞, իսկ ֆիբ4-ը հաշվարկելու համար նայեք ինչքան ֆունկցիա մենք պետք է կանչենք, որպեսզի ստանանք ֆիբ4-ի արդյունքը, չէ՞։ Այդքան գործ արեցինք բրծանք, գալիս ենք ստեղ, նորից այդքան գործ կրկնում ենք։ Դա մի տեսակ անիմաստ է։ Միգուցե ավելի խելացի կլիներ, որ մենք կարողանայինք ինչ-որ ձևով հիշեինք FIB4-ի հաշվարկի արդյունքը եւ հաջորդ անգամ, եթե մեզ պետք լիներ FIB4-ը հաշվարկել, մենք նորից չհաշվարկեինք, այլ ուղղակի վերադասնեինք նախորդ արդյունքը։ Այսինքն cache անենք այդ ինֆորմացիան, չէ՞։ Կա ուրեմն մի հատ մեթոդ, որը կոչվում է memoization։ Memoization-ի ամբողջ միտքը նա է, որ մենք ֆունկցիայի մուտքը, կարող ենք ուսումնասիրենք, Եվ ուրեմն եթե այդ մուտքի հաշվարկը դեռ չունենք, կանչենք տակի ֆունկցիային թող հաշվարկի եւ հիշենք, որպեսի հաջորդ անգամ եթե նույն մուտքը մենք ստանանք, նորեն չհաշվարկենք, այլ ամիջապես վերադարձնենք հիշված կամ նախորդ արդեն հաշվարկած արժեքը։ Դա կոչվում է memoize, հա, այդ մեթոդը, այդ մոտեցումը։ Ինչպես կարող ենք դա կիրառենք։ Հետևյալ ձևով, նայեք, մենք ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա memoize, ում մենք տալիս ենք այն ֆունկցիան, որին մենք ուզում ենք memoize անենք։ Memoize անենք, այսինքն փաթեթավորենք։ Հեսա տեսնեք ոնց ենք փաթեթավորում։ Ուրեմն վերադարձնում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը տակից կկանչի մեր տված ֆունկցիայից, ֆունկցիային։ Բայց երբ կկանչի, նայեք։ Ինքը նախ եւ առաջ ստուգում է մուտքը, այս n-ը ստուգում է cache-ի մեջ, այս օբյեկտի մեջ որպես բանալի, կա թե չէ։ Եթե չկա, միայն այդ դեպքում ինքը կանչում է fn-ին, այդ տրված ֆունկցիային, այդ մուտքով եւ իր արդյունքը դնում է այս օբյեկտի մեջ։ Բանալին մուտքն է, իսկ արժեքը համապատասխան այդ օբյեկտի, այդ բանալի իր արդյունքն է։ Եվ նոր ինքը վերադարձնում է այդ ուրեմն cache-ի, այդ օբյեկտի, այդ արդյունքի արժեքը։ Հաջորդ անգամ, եթե մենք ստանանք նույն n-ը, ինքը արդեն կգտնվի cache-ի մեջ, էլ մենք չենք կանչի ֆունկցիային, այլ ամիջապես կվերացնենք իր արդյունքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք կարող ենք մեր ֆունկցիան փոխենք հետևյալ ձևով. կանչենք memo-as, փոխանցենք նրան այդ մեր Fibonacci Fibonacci ֆունկցիան, որը երբ որ կանչի, կկանչի memo fib, այսինքն memoized իր ֆունկցիային մեմոֆիբ, մեմոֆիբ։ Այդ ժամանակ մեր ալգորիթմը կաշխատի մոտարապես այսպես, այսինքն մեր fib 6-ը կկանչի 5-ին, 5-ը կանչի 4-ին, 3-ին, 2-ին, 1-ին, կաշվարկի 0-ին, ստեղ արդեն կանչում է 1-ին fib 3-ը, բայց 1-ի արդյունքը արդեն մենք ունենք, չէ՞, այնց որ միանգամից ստանում է 1, արդեն ժամանակ գրեթե չի ծախսում սրա վրա։ Fib 4-ը կկանչի Fib 2 արդեն արդյունքը ունի, սա արդեն արդյունքը ունի, Fib 6-ն էլ կկանչի Fib 4-ը, ստեղ այստեղ արդեն հաշվարկել ենք նրան, նենց որ արդյունքը ունի, պուպ, արդեն վերադասնում է, չէ՞։ Նենց որ կիրառելով memoization, այս պարագայում մենք դարձնում ենք time complexity-ին մի ալգորիթմի, որը աշխատում է 2-ը n աստիճանի, այսինքն exponential ժամանակից, բերում ենք, հասցնում ենք O of n աստիճանի, այսինքն գծային աստիճանի, հա, գծային ժամանակին, որը շատ ավելի լավ է, իհարկե։ Space complexity-ն մնում է նույնը, ով այն, քանի որ մեր stack-ի, հա, մեր ֆունկցիաների կանչելը տպտպտպ մնում է նույնը, իսկ ամեն, ուրեմն stack frame-ը constant քանակի հիշողությունն իր մեջ, հենց որ այդ 6-ը բաժապատկած ինչ որ constant-ի մնում է 6, հենց որ n Հետևաբար մեր ուրեմն space complex-ին ով-ն է, time complex-ին ով-ն է, որը էլի բավականին լավ է, հա, մեր այն կանաչ զոնայի մեջ ենք, հա, այն գրաֆի։ Ամ նենց որ խնդրեմ, հիմա memoize-ը այդ էլի էլի եմ ասում, մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է ֆունկցիայի արդյունքը cache անել։ Հա, այսինքն եթե դուք ունեք ֆունկցիա, որը անում է բավականին երկար ու բարդ գործողություն, դու կարող եք դա փաթեթավորեք ինչ որ memorize ֆունկցիայով, որպեսզի ինքը հիշի արդյունքը եւ ամեն անգամ ձեր ֆունկցիային տակից չկանչի։ Այս մեթոդը իմիջայլոց React-ում օգտագործվում է, React memo-ն կարելի ասել սա է, հա, տակի ֆունկցիային կանչում է միայն այն ժամանակ, երբ մուտքը փոխվում է։ Հույսով եմ այդ Fibonacci ուրեմն sequence-ը parser, հույսով եմ տարբեր լուծումները հասկանալի էին, Եվ կարևոր է հասկանալ այդ memoize մոտեցումը, որտեղ memoize-ը կարելի է օգտագործել շատ տարբեր դեպքերում, որպեսզի ձեր algorithm-ը algorithm-ները արագացնեք, հա? Դա մոտեցում է, որպեսզի ինչ որ ֆունկցիան, երբ որ ինչ որ բարդ հաշվարկ է անում, նորեն եւ նորեն նույն հաշվարկը չլինի, այլ cache անեք, հիշեք եւ նորեն չհաշվարկեք։ Ամ այդքան բան, հույսով եմ ես ամենը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Հավերժ։